مخك تاكل تاكل كيف؟ ها؟ يلا دليلنا طبق لي هالرف ايوه يا حقير يا كلب زي لا فجع حط يدك تحت الدولاب تحت الدولاب غمضي غمضي غمضي غمضي مقوص البقرة والله ما مقوص البقرة البقرة كرب والله ما خلصت خلاص لا لا لا لا يلا عندي عندي عندي عندي اباك تحكي؟ لك والله ما عملتها شو؟ ما عملتها والله اذا ما باك تحكي والله ما عملتها كذاب عملتها قول عملتها هو عملتها والله ما عملتها هو عملتها والله ما عملتها والله والله ما عملتها ما عملتها حط لها بلسانه بلسانه ما عملتها والله ما عملتها والله والله ما عملتها والله ما عملتها